speak to her. だってばよカジカイまで She even picked up my gambling habit, I'm afraid. <laughs> そうだってばね。 Papo, papo, papo. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu. I'm the Hermit of Mount Mayuboku! 術畑かかし遅いこの葉隠れ秘伝廃術奥義